Andrea, ho fatto. Rimanere un attimo qua dentro. Manco male, ma dai se stiamo portando là. Oh, oggi non per un po'. Dai, no? Un Buongiorno. La polizia dobbiamo fare un controllo e una notifica. Era andato giù.